tagon dudec sep de la tru disoligio en Amsterdam. Do, mi ne povas eviti paroli pri la calculoi de la impacto de la covimo, char facte prescau post tri semainoi la curbo plibonigis clare kai hiero estigis la novajo che eble post alia i du semainoi ni povos io mette malstrecigi la regulo in denia vivo do tio instigas min pensi pri la facto che ni devas doni tempon al tempo. Ni tro hastas, ni tro changas la regulo, ni ne tro attendas che aferoi crescu kai oni povas rigardi la resulto in della agoi kai vere la malsimilezzo inter Nederlando kai Italio neniam estis tiel granda al mi. Do mi varme speras che ni ciui capablos doni tempon al tempo antau ol iugi aferoin kai agadoin. Resto con ni, con meditu con ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ estas merkredo kai merkredo estas la tago kiam mi raitas veni al mia laborĉambro en la universitato kai pro tio mi filmas mian mediton ĉi tie. Do mi legos kun vi el tiron el articolo en la gazeto la esperantisto 1893 kai mi estas je pagio 181 okdek sed la la pripenso de Zamenhof ne rilatas nur al Esperanto, laumi. Scribas Zamenhof la sequa in vortoin. Cia nova ideo devis batali longe cae malfacile. Cae vi, signoro Ixo, cae similai, ciui giuas nun la dolcia in fructo in de tiui ideoi, vi eble ne havas ec supposeton pri la maldolcia svito, cun ciu oni sia tempe semis tiuin ideoin. ni, verai amicoi de lingvo tut monda, scias tion ci tre bone, cae ni laboras pacienze, pacienze, pacienze, cae nec la tuta terura surdezo, quiu regas circa uni, nec la mal curagigai mal esperigai batoi de la sorto, quiu en ni rencontas sur ciu pascio, forpelos nin de nia voio. Bone, chaina salmi che tio rilata sal hierawa facte medito chi mi legis la unuan strofon de la poema la voio. Kai char la temo estas ne de flanchigi de la voio en en la disvolvigio de afero por atingi celon. Cai shainas salmi ke che tiui ci vortui esas tre actualai. Ni vivas. Mal curagiga in mal esperiga in bato in della sorto non tempe. Tut monde. Cai tiui batoi alvenas sur nia promenado ciun passion quelc foi Tamen, ni ne mal curagigiu. Ciel? Cia maniera oni povas fari tion? Tio estas la demando. Cai mia respondo, cai tio estas instigo por cun medito, cun, uh, ah, cun vi, estas la sequan. Ni firme credas ie la bonezzo, robustezzo, taugezzo cae indezzo de la afero cio ni disvolvigas sur mia voio. Cae la principoi malantau la afero mem – Do, ne temas pri blinda fido, sed pli firma credo basita sur razia cae empiria datumaro, ni diru. Cae tio, cia danke al tio ni povas convinci aliaen sur concretai argumentoi, che la afero indas la promenadon. Cae compreneble, cun promenadi estas pli efice, opportune, cae ancao felicige, ol promenadi sole. Cae giuste pro tio mi volas profiti l'occasion danci vin, por secvi, secvi min, dum tiom da, episodoi. Kai kai el vi sequas min ecte episodo 1 de la medito serio au h antawe. Ella antawa serio da videoi i cron virus tempe vivi. Kai a parte en la lastai. En la lasta monato ni diru kiam Ecce stigis de nove trudis oligio en Amsterdamo. Mi ciam gioias ciam mi ricevas commentoin, reagoin, instigoin, ec criticoin. Prila, medito serio. Do, ne estu singardai, ne estu timemai, el pashu cae Reagu alla meditoi. Ciel vi jam faras, sed ec pli, cae instigu aliaen sequi la meditoin mem. Dankon pro vi Vere, dankon. Gis morgau, cae ciel ciam, antauen, sen fine.